hello ጤና ይስጥልኝ። አዲስ አበባ እንዴት ናችሁ? ይሰማል? ከተሰማ ልቀጥል። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ የአዲስ አበባ ትዝታ last time ስመጣ ደስ የሚል አይደለም። ያው ከሽከሻው ነበር የላኩን አሁን በጣም በሚያስደስት ሁኔታ የአዲስ አበባ ሰው በጣም ተቀብሎኛል። መንገድ ላይ ሰላም ይሉኛል፣ ሆቴል ሰላም ይሉኛል እና አይዞን አይዞን ነው በየቦታው። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። like ሙስሊም ወንድም እህቶቼ ጋር ከክርስቲያን እህት ወንድሞቼ ጋር ዛሬ አፍጥር ያለው ከጅጅጋ ነው ዛሬ የመጣሁት። በጣም የሚያስደስት time ነው የነበረው። የሙስሊሙ አንድነት ከክርስቲያን ጋር ያለው ወንድሞቻችን ጋር ያለው አንድነት በጣም የሚያስደስት ነው እና አወዝ ግዛይት በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በጣም ነው የተደሰትኩት። ያው ምን ማለት ይቻላል፣ አልሐምዱሊላህ ነው የሚባለው። አልሐምዱሊላህ ሀገራችንን አላህ ሰላም ያድርግልን፣ እማውን ህዝቡን ሁሉን አላህ ሰላም ያድርገው። ዛሬ ተገኝቼ በማፍጠሬ በጣም ነው በጣም በጣም ደስ ያለኝ። እንግዲህ ሀገራችን በጣም ብዙ challenge ኦች ቢኖሩም ያለው የህብረተሰቡ መፋቀር የህብረተሰቡ መዋደድ በጣም የሚያስደስት ነው really ያው ደስታው የጋራ ነው። በዚህ አጋጣሚ የአዲስ አበባ መስተዳደርን በጣም ማመስገን ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ጥሩ ፖለቲከኞች ስህተት አይሰሩም ማለት አይደለም። ስህተት ይሰራል፣ ግን የተሰራውን ስህተት ወዲያው ተገንዝቦ ማረም ባለበት እየታረመ ሲኬድ ነው የተሳካ ሀገር የተሳካ ፖለቲካ መሰራት የሚቻለው እና ለክቡርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ በጣም በጣም ከልብ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ዛሬ ኢስ ወንደርፉል በጣም ደስ የሚል ነው። ማም የኢትዮጵያ ሙስሊም ያው ፍቅሩን አሳይቷል፣ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር አሳይቷል። ዘማሬው ሁሉ ግድቡ የኛ ነው፣ ግድቡ የኛ ነው ነው እና መስተላለፍ የተፈለገው መልእክት ሁሉ ለወዳጅም ለጥላትም ዛሬ ተላልፏል። ሀገራችንን እንዴት እንደምንወድና ለግድባችን ለህዝባችን ምን ያህል ፍቅር እንዳለን በተለይ ደግሞ እኔ ሁሌ ማምነው ነው እንግዲህ ያደግኩበትም ነው ባይዘው እኔ ኢትዮጵያን መውደድ ያደግኩበትና አስተዳደግም ነው ደግሞም ትክክልም ስለሆነም ነው ሀቅም ስለሆነ ነው እና ዛሬ ያን ሀቅ በጣም የሚያረጋግጥልኝ ከእኛ ጋር የቤተክርስቲያን አባት አብረው ሲያጸዱ የታየበት ሁኔታ ማለት ሪሊ ማስታወቂያ የማያስፈልገው አንድነት ነበረ። ማስታወቂያ አያስፈልገውም። የመናገሩ የማያስፈልግ ነገር አይደለም። ግን የገባንበት ሁኔታ፣ በብሔር የተለያየንበት ሁኔታ፣ በሃይማኖት ጽንፈኝነት ያለበት ሁኔታ ወደዚህ መሳብ ወደዛ መሳብ በተለያየ መንገድ መሳሳብ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት አባቶች ይሄን መሳሳብ እያከሸፉልን ኢትዮጵያ የምትቀጥለው በእንደነዚህ አይነት አባቶች ነው እና በጣም በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም በጣም እኔ በጣም ነው እምባ በጣም ነው የተደሰትኩት። እማም ነው ደግሞ ሁል ጊዜ የሚጨውለት አንድነት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት፣ የሙስሊሙም የክርስቲያኑም አንድነት፣ የሃይማኖት የግል ነው፣ ሀገሬ ጋራ ነች እና በዛ ሂደት ውስጥ ያለው መንፈስ በእንደዚህ አባቶች በጣም የሚንጸባረቅ ነው እና እኔ አስተዳደጊም ነው like አስተዳደጌ ነጌሌ ቦርና የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች፣ ወታደር ሀገር ነች። በ19 ሀያዎቹ ያው የመጀመሪያው ውትድርና ለሀገር ሲባል ብሔር ብሔረሰብ የመጣበትና አርባ ሶስተኛው ክፍለ ጦር እዛ የተቋቋመበት ከዛ በኋላ ደግሞ የበቃ ከየትም የአርበኛ ሀገር ነች ነጌሌ ቦርና ማለት በጣም ለየት ያለች ቦታ ነች። ፍቅሩን መግለጽ በጣም ይከብዳል። የንግሌ ቦረና ህዝብን ፍቅር እና ያ ህዝብን ያሳድገኝ እኔ የፌስቡክ አሁን ሰው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲል አንዳንዱ በጣም ይገረማል። ይሄ ትውልድ ነው የሚገረመው ባይ ወይ በጣም የሚገርመው ይሄ ትውልድ ነው። የእኛ ትውልድ እኔ ያደኩበት ትውልድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም። ማለት ሀገርን መውደድና ስለ ሀገር መናገር ራሱ ስለ ህዝብ አንድነት መናገር በጣም ምንም ስሜት የማይሰጥ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሀገሩ የሚወድና አንድ በአንድነት የሚቆም ህዝብ ስለሆነ ነው እና በተዘራብን የዘር ጥላቻና መከፋፈል በጣም በርካታ ነገሮች ተከስተዋል እና ያው በዛ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መለያየትና የሚያሳዝኑ ነገሮች ተከስተዋል። ያ በመሆኑ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ መናገር የግድ ነው። በቃ ስለ ሀገር መናገር፣ ስለ ህዝብ አንድነት መናገር የሁሉም የሁሉም ሀገር የሆነችን ኢትዮጵያ ታላቅ የሆነችን ኢትዮጵያ ማወደስ ይሄ ምንም እንትን ማስታወቂያ የማያስፈልገው ነገር ነው። ግን ያው ባለንበት ሁኔታ ይሄ ሆነዋል እና ይሄ ሆኖ ነው እንግዲህ እኔ ከአስተዳደጌ ጀምሮ አሁን ይሄን እንደዚህ ያን ነገሮች የምናገረው ለራሴ ስል ወይም ደግሞ እንትን ራሴን ከፍ ከፍ ለማድረግም አይደለም። ዛሬ ላይቭም የመጣሁት በጣም ደስ ላለኝ ነው። በጣም ማለት የህዝቡን ፍቅር አይቼ ማለት ከክርስቲያን ወንድሞቼ ጋር አብሬ አፍጥሬ ከተዋህዶ ልጆች ጋር ከፕሮቴስታንቶች ጋር አብሬ አፍጥሬ የልጅነት ትኔ ነው የመጣብኝ። ያኔ ነገር ቦረና የሀገር ፍቅር ክለብ ነበረን። እዛ ክለብ ውስጥ እንግዲህ 15 16 17 ዓመት በነበረበት ጊዜ ቱሪዝም ክለብ ነበረን፣ የሀገር ፍቅር ማህበር ነበረን። ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ስመጣ ደግሞ እንደ መምህር ሆኜ በ2000 ዓ ምህረት በኢትዮጵያ ስቀጠር የፍቅር ኢትዮጵያ የሚባል ክለብ አለ እና ፍቅር ኢትዮጵያ የሚባለውን የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ክለብ እኛ ነን መሰረት ነው እና እኔ መምህር ሆኜ ያው ተማሪዎችን አስተባብረን ሀገሪቷ እየሄደችበት ያለው መንገድ ያስፈራ ስለነበረ ያው ሰው ስለ ሀገሩ አንድነት ማወቅ አለበት። ኢትዮጵያ blessed ነች፣ በቃ በጣም በ environment በሁሉ ነገር እና ይሄን እረዳ ስለነበረ ከፌስቡክ ጀምሮ ፌስቡክ ሰው በፊት ጀምሮ እኔ ከልቤ ያለ ነገር ነው እና አንድ ማስታወሰው ደግሞ አስራ አምስት ዓመቴ ይመስለኛል ለምሳሌ አሳዛኙ የኤርትራ ወረራ የተከሰተው በግንቦት አራት ነበር 1990 የ እና ግንቦት አራት ግንቦት ሀያ እኔ እንትን ምንድን ነው ግጥም አቅርቤ ነበር ስቴዲየም ውስጥ ማለት ነው። እና በጣም በርካታ ሰው ያው ቁጭት ምናምን ነበረ፣ መደፈር ምናምን ስሜት ነበረ። ያኔ ያኔ እኔ ጓደኞች ያስታውሳሉ የነገ የለም ቦረና እና ፌስቡክ የለም ያኔ ግን አክቲቪስት ነበርኩኝ ማለት ይችላለሁ ለኢትዮጵያ እውነት ለመናገር ማለት ነው በወቅቱ የነበረው ስሜት ያው የሀገር መደፈር እና እንደዛ አይነት ስሜቶች ነበሩ እና ያው በዛ ወቅት ጀምሮ I was fifteen አስራ አምስት ዓመቴ ነው እና አስራ አምስት ዓመቴ እንግዲህ በዛ ጊዜ ሁላ የፖለቲካ ንቃት አለኝ እና የሀገር ንቃት አለኝ። እንደዛ አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ አስተዳደግ ነው። ምንም በዚህ አይነት ሁኔታ ላላደጉና በቃ ወያኔ ጠልፏቸው በጣም ብዙ በቃ ስለ ሀገር ሳይሆን ስለ ብሄር ስለ ክፍፍል የተሰበኩ ከኔ አነስ ታናናሽ ልጆች ይሄንን ስሜት አይረዱትም። ይሄ ስሜት እኛ ያደግንበት ነው። እንደ ህዝብ ማለት ነው። እኛ ያደግንበት እኔ አሁን ያደግኩበት ነው። ያኔ አስራ አምስት ዓመቴ ለሀገሬ ግጥም ጽፌ ሳቀርብ ኢትዮስ ፋንታስቲክ በጣም ደስ ይላል እና አስተዳደግ ነው። አንዳንዴ እንትን ብሄር አንተ ሱማሌ የሆነ እንዲ ምናምን እና የሚገርማችሁ ኡመር ሰመተር የሶማሊያ አርበኛ ያው ጣሊያን የሚያርበደበደ ነው እና ስ ላይ ዛት ሰው ለሀገሩ አርበኛ ሆኖ ይፈጠራል። የጎሳ ልዩነት የብሔር ልዩነት አይደለም የሚያያይዘ አልቲሜትሊ ጠላት የሚያይህ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ጠላት የሚያይ እንደ ኢትዮጵያ ነው። ግብፅ የምታይ እንደ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥረሃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደሃል። አስተዳደግ ኢትዮጵያዊ ነው እና ሁኔታ ኢትዮጵያ ነው። ወዴት ትሄዳለህ ማለት የትም በቃ ሶማሌ ሶማሌ ነህ በቃ that's it እና ኢትዮጵያዊ ሀገር ለፍታብህ ነው ያስተማረች። ሀገር ለፍታብህ ከተማርክ በኋላ ለሀገር መቆም እኮ ክብር እኮ ነው። ወይ ይሄ ነው የሚፈለገውም፣ ይሄ ነው ለሀገር መቆም ነው። እና አንዳንድ ሰው እንዲህ አካርታሽ ካፕታለ እኔ ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ብዙ እንትን አይለኝም። ስ ደወይ አይግረው ያደኩበት መንገድ ነው ይሄ ያደኩበት መንገድ ደግሞ ሰው የሚዋደድበት እና አብሮ የአብሮነት ያለበት ነው። ለምሳሌ እኔ የመቶኛው የአድዋ ድል ሲከበር 1988 ስድስተኛ ክፍል ነበርኩኝ እና ጎበዝ ተማሪዎች ተመርጠው ወደ አዳራሽ እንዲገቡ ሲደረግ እንግዲህ ስድስት ያክል ስንት ማለት ነው? አስራ ሁለት አስራ አንድ እንደዚህ ዓመት አስራ ሶስት እንደዛ ማለት እና የዛሬ ሀያ አምስት ዓመት ማለት ነው እንደዛ በዛ ወቅት እኔ የመቶኛውን አከባበር አይቻለሁኝ። አርበኞች ምን ያህል በቃ እንትን ፍቅራቸው እንትናቸው ወኔያቸው ምናምን ድባቡ እንትን ይላል። በጣም ደስ ይላል። እና እንደዛ ነው ያደግንበት መንገድ ያ ነው እና ብዙ ጊዜ ያው የኔ ትውልዶች ያውቁታል። ይሄ አሁን አስቸጋሪው በካሪክለም መታደስ ያለበት በሚዲያም በመጽሐፍም በፊልምም በተለያየ ነገር መቀስቀስ ያለብን ለሀገራችን ያለንን ፍቅርና ለሀገራችን ያለንን ቦታ ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ የተባረከች ሀገር ነች። ምንም ያጣነው ነገር የለም። የአፍሪካ የዳቦ ቅርጫት መሆን የምንችል ህዝቦች ነን። ያልታረሰ መሬታችን ወንዞቻችንን ብንጠቀም በጣም ብዙ ነገሮችን ብንሰራ ከፍተኛ የሆነ potential የማድረግ ፖቴንሽል ያለን ነን። ግን መናበብ ያስፈልጋል። ከብሔር ብቻ ሳይሆን ሀገር የሚባል concept አለ ultimately ማንነት የምንለው ነገር እንትን ነገር ነው፣ ንብርብር ነገር ነው። እንዴት አድርጌ ልግለጸው? like እንደ ሽንኩርት የለም ይሄ እንዲህ የምትልጠው ስትልጠው ሌላ ታገኛለ ስትልጠው ሌላ ታገኛለ። እና አንዳንዶቹ ይገርማቸዋል። አንተ ክርስቲያን ትመስለን ነበር ምናምን የሚልኛ ያሉ እና ማንነት የሚባለው ይሄ ነው። አሁን ዛሬ የሙስሊምን ክብር እና የእስልምናን እንትን መስዬ ሆኜ እንትን ብያለሁ ማለት መስጊድ አደባባይ ከሙስሊም ጓደኞች ጋር ይሄ እስልምና ፓርቲ ይባላል። ሙስሊም ሆነ ከሙስሊሞች ጋር አብረ የምታፈጥረው ይሄ አንድ ማንነት ነው ማለት ነው። እና ከአንድ ሁለት ዓመት በፊት ደግሞ አገባኝ። ከዛ ስታተሴ ይለወጣል። ያ ማንነት ነው። ያ ማንነት ደግሞ እንዴት ነው? ይሄ ማንነት የባለትዳሮች ክለብ ውስጥ የሚያስገባህ ማንነት ነው። በቃ you no more single single አይደለም እና አንዲት ሴት ስታይህ አንተ ለእሷ እንትን እሷ single ሆነ አንተ married ከሆንክ አንተን የምታይህ በቃ በእሷ ሊግ ውስጥ የለህም፣ ሌላ ማንነት ይዛሃል። ስለዚህ እሷ single ነው የምትፈልገው እና አንተ የዛን ጊዜ ምን ትላለህ? ከቃልህም ከምንህም ከሁሉ ነገር occupied ነህ፣ ተይዛሃል። ይሄ አዲስ ማንነት ነው የትዳር ማንነት የሚባለው። እንዲህ በሙያ ስትመጣ ደግሞ እኔ መምህር ነኝ። እንደ መምህር ደግሞ ዝም ብለህ አትሳደብም። መንገድ ላይ በምትሰራው ነገር ትጠነቀቃለ social responsibility ይኖረሃል። የኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ ወላጆች ለአንተ አንተን አምነው ልከዋል ልጆቻቸውን እንድታስተምርላቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ social በማህበረሰብ ኃላፊነት ተጠያቂ ማለት ነው። ሀላፊነት እንዳለብህ ታውቃለህ። ኃላፊነት እንዳለብህ ስታውቅ ደግሞ ትጠነቀቃለህ። በጣም በምትሰራው ስራ ሁሉ ትጠነቀቃለህ። social media የምትጠቀም ከሆነ ትጠነቀቃለህ። እንትን በሁሉ ነገር አተሳደብም አትሳደብም ወይ ደግሞ በአለባበስም በብዙ ነገር ራስን ትጠብቃለህ። ይሄ የመምህርነት የሚሰጥህ ማንነት ነው። ሌላው በጾታ አስተያይ ወንድ ነኝ እና በብሔር የሶማሌ ማህበረሰብ ውስጥ ነኝ ያለሁት። የተለያየ ቋንቋ ደግሞ እናገራለሁ፣ ኦሮምኛም እናገራለሁ። በአስተዳደግ ደግሞ የነገሌ ቦርና ልጅ ነው። የነገሌ ቦርና ልጅ ደግሞ የተለየ ማንነት፣ አካባባዊ ማንነት ይሰጠሃል ማለት ነው። የብሔር ማንነት አሁን አስቡት፣ ቅድም ካልካችሁ ምሳሌ እንደ ሽንኩርት ማለት ነው። አንዱን ስትልጡት የነገሌ ቦና ልጅ ጋር ስለሆን የነገሌ ቦና ልጅ ነው። የነገሌ ቦና ልጅ ሲባል ልቤ ድንግጥ ይላል። ሙስሊም ሲሆን እንዲህ ደስ ይጥላለህ። ከሁሉ ጋር ትገናኛለህ። የነገሌ ቦና ልጅ ስትሆን ደግሞ ከነገሌ ቦና ልጅ ጋር ትገናኛለህ። ለምሳሌ እንበልና ሌላ ማንነት ደግሞ የእድር ለምሳሌ የነገሌ ቦና ውስጥ እኔ አስታውሳለሁ የዜሮ ሶስት ቀበሌ የእድር እንትን ውስጥ ያለሁት አባቴ ሲጠራ ያው ኳስ እየተጫወትን ቀበሌ ምናምን በቃ ኡስማን አደን ሲባል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቡ ሆኖ የነገ ቦረና እድር ውስጥ ሄደ ትከፍላለ። ይሄ የራሱ ማንነት አለው። የእድርተኛ በእድርተኛነት ማንነት አለው። ይሄ ማንነት ነው እንግዲህ አሁን ይህን ሁሉ ጠቅላላ አድርጎ በዜግነት የሚያያይዝህ ደግሞ ማንነት አለ። በዜግነት የሚያያይዝህ ማንነት እኔ ሶማሌውን ሶማሊያ ካለችው ሶማሌ አጎቶቼ ዘመድ ምናምን እዛ ይኖራል። ከእነሱ ጋር ደግሞ እንለያያለን። በምንድን ነው የምንለያየው? በዜግነት እንለያያለን። ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ሀገሬን የምወድ ኢትዮጵያዊ ነኝ እና ሶማሊያ ያለ የእኔ ብሔር አባል ችግር ከተከሰተ እኔ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሆኜ እዋጋለሁ ማለት ነው። ከብሔሬ ሰው ጋር ልዋጋ ይችላለሁ። ultimately ደግሞ ስናየው ሰው ነኝ። ከሰው በፊት ደግሞ አንድ ሌላ ማንነት አለ። ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን የምንዘነጋው ያ ማንነት ምንድን ነው? አንተ አፍሪካዊ ነህ ማለት አፍሪካዊ black African ነህ እና ይሄ አይዴንቲቲ አሜሪካ ስትሄዱ፣ ሌላ ቦታ ስትሄዱ የሚታየው እና ግልጥ ብሎ የሚታየው ህንድም ስትሄዱ ግልጥ ብሎ የሚታየው በቃ ይሄ በፀጉርህ በቃ እንዲህ ሰፋ ባለ አፍንጫ እና በስኪን ከለርህ ምናምን በዚህ ነው የምትታወቀው። በቃ ምንም ብትል ኦሮሞ ነኝ ብትል፣ አማራ ነኝ ብትል፣ ሶማሌ ነኝ ብትል ማንም በቃ አንተ ብላክ ነህ። ምንም ሌላ ጣጣ የለም። ምንም በቃ ጥቁር ነህ። ወደ አውሮፓ ስትሄድ ማለት ነው አውስትራሊያ ስትሄድ ከአፍሪካ ነው የመጣሁት ነው የምትለው እንጂ በቃ ከዛን ኢትዮጵያ ከአፍሪካ የት አካባቢ ኢትዮጵያ ተብለህ ነው። አውሮፓ አፍሪካ እንደ አንድ ሀገር ነው የሚያዩት። በቃ ከእንትን ወደ አፍሪካ ነው የምንሄደው ነው የሚለ አሜሪካ ወደ አፍሪካ ነው የምንሄደው። በቃ አፍሪካዊነት ነው ያ Pan Africanism የተቀነቀነበት የአባቶቻችን ማንነት ነው። ያ ሊፈጠር የነበረው የአፍሪካዊነት ማንነት ጠንካራ ነው ነበር ነው ትልልቅ ocean ከ Indian Ocean፣ Pacific Ocean እና Atlantic Ocean ን የምናስተዳድር፣ ቀይ ባህርን የምናስተዳድር፣ ሜዲትራኒያን የምናስተዳድር በቃ መሀል ላይ የነበርን እንደ አህጉር ትልቅ potential ነበረ። ያው አልነቃንም። አባቶቻችን ሞክረውት ነበር፣ ግን እኛ ወደ ብሔር ወረድን። አሁን የአባቶቻችን ያህል ራሱ መታገል አልቻልንም። በዛ በአፍሪካዊነት ወረድን፣ ከሰውነት ወረድን፣ ከኢትዮጵያዊነት ወረድን፣ ከአፍሪካዊነት ወረድን። ወደ ብሔራችን ወጣን። ብሔር ደግሞ በጣም እየተከፋፈለ የተከፋፈለ የተከፋፈለ ሲመጣ ወደ መንደር ውስጥ ይከትሃል። መንደር ውስጥ ይከትህና በቃ ወደ እናት ማፀን ውስጥ ነው የሚከት ማለት ነው እና አንፎርችኔት በጣም እና ማንነት እንዲህ ነው በቃ እየተገለጠ እየተገለጠ እየተገለጠ ይሄዳል። አልቲሜትሊ ሰው ነን በሰውነት ግን ከማንም ጋር ከማንም ጋር እኩል ነው የምትሆነው። የኮሮና ሲመጣ የሰው ልጅ ነው አደጋው። ዛሴስ በቃ ቫክሲን ሲሰራ ለሰው ልጅ ነው የሚሰራው። ይሄ ማንነት ነው ዛሴስ እና እኔ በዛ ሂደት ውስጥ ያደግኩ ሰው ነኝ። በንባብ ራሴን ለእንትን ለማለት አእምሮዬን ለመጠቀም በጣም ጥረት አደርጋለሁ። በጣም ጥረት አደርጋለሁ። ክፍት ሆኜ አእምሮን ክፍት አድርጌ ብዙ ሰዎችን እሰማለሁ። ከዚህ ውስጥ በጣም የማረከኝ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም መጽሐፎች፣ አስተሳሰቦች እና በተለይ ሰው independently እንዲያስብ የሚፈልጉት ነገር እና በጣም አእምሮን የአእምሮን ችሎታ የመጠቀም ማሰብ logic መጠቀም በጣም logic ይሄ ጥሩና መጥፎን የምንለይበት logic ማለት ነው። እንደዛ እነዚህ እነዚህን መጠቀም ይሄን ይሄን እየተጠቀምን ስንመጣ I think የማንም ሰው እስረኛ አንሆንም ማለት ነው። ማለት ማንም አያስርህም በሀሳቡና በንትኑ ጨምድዶ አይዝህም። free ነህ፣ ሰው ስለሆንክ free ነህ። ሰው የሆነ ሰው ነው ፖለቲካ ውስጥ የሚገባው። ምክንያቱም ምርጫ ይሰጣል ማለት ፖሊሲ ይዞ ይመጣል። ሁሉም ነገር ራሱ ለማህበረሰቡ የሚጠቅመውን ነገር ይዞ ይመጣል። ሰው ይህን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከፖለቲካ ፖለቲከኛ ከመሆን በፊት ሰው መሆን ይቀድማል እና እኔ ሰው ነኝ መጀመሪያ ከዛ ነው የምነሳው። ከዛ ነው ሌሎቹ ማንነቶች ሁሉ የተደራረቡ የተደራረቡ የሚሄዱት ማለት ነው እና አልቲሜትሊ ያው ለዛ ነው ለሁሉ ሰው መጨነቅ ሰው የሚያስፈልገው ይሄን ለማለት ነው። እና ጥያቄ ካለ ልመልስ እስቲ። እሺ የፌስቡክን በተመለከተ የእኔ ተሳትፎ አጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚገባኝ ነገር ምን እሰራለሁ ምናምን የምልበት ጊዜ አለ አንዳንድ ፌስቡክ ላይ ማለት እንደ አስተዳደገ ሆኖ የመጣህበት መንገድ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ያው contribute በማድ ለማድረግ ማለት የሆነ አስተሳሰብ ብዙ አስተሳሰቦች አሉ፣ በጣም ብዙ አስተሳሰቦች አሉ እና ጽንፈኞች በጣም ብዙ ይሰራሉ የራሳቸውን አስተሳሰብ እንትን ለማለት ማለት ነው ለማስቀመጥ platform ኡ ላይ እንደ ብፌ ነው እንግዲህ አሁን ፌስቡክ እንደ ብፌ ነው። ያም ክትፎ ያስቀምጣል፣ ያም ደግሞ ቂጣ ያስቀምጣል፣ ያ ደግሞ እንትን ያስቀምጣል እና ምን የተለያየ እና ፌስቡክ ላይ መርዝ ደግሞ ያስቀምጣል ማለት እንዲህ ሄዳችሁ የበላችሁ ትበሉ እንዲህ ያማረጣችሁ እያለ ማለት የሆነ ሳህን ላይ በማኪያ እንዲህ በቃ እንዲህ እየጨመራችሁ እንዲህ እየጨመራችሁ የሆነ ቦታ ሲደርሱ መርዝ ያስቀመጠ ሰው አለ። ኦ ይሄ መርዝ ነው ማለት አለብኝ እኔ ማለት ገፌ የተቀመጠ ብፌ አሁን ገፌ ለምን መርዝ አስቀመጥክ ምናምን አለው ልጁ። ግን ይሄ መርዝ ነው፣ ይሄ ነው፣ ይሄ ይሄ ክትፎ ነው፣ ይሄ ጨብሳ ነው፣ ይሄ እንትን ነው፣ ይሄ ይጠቅማል፣ ይሄ ለቫይታሚን ይጠቅማል፣ ይሄ ለምንድን ነው ሚኔራል ይሰጣል፣ ይሄ ፕሮቲን አለው፣ ይሄ ካርቦሃይድሬት። እሺ በቃ ተመጋቢ ተሰልፎ ያለው ማለት ነው። ምስ ወሬ ምን አለ ምናም ብሎ ለሚገባ እንዲህ የሆነ ሀገር እንዲታመሰ ምናምናም ሲል ተረጋጉ፣ ያለው ነገር እኮ እንዲ ነው እንዲህ ነው ሚዛን መጠበቅ ማለት ነው። ያሉትን ነገሮች እንዲ ነው፣ ይሄም አለ ይሄም ተዘ ተረጋጉ፣ ተረጋጉ፣ እንዲ ነው እንዲህ በቃ ቺሚና ሚና እናት እኔ ብዙ ጊዜ የምፈልጋት ሰው ይወዛገባል። አንዳንዴ ሲወዛገብ የሚፈልግ በቃ የሆነ እንደ information የሚፈልገውን ሰው እንትን ይላል እና በዛ ሂደት ውስጥ ይሄም አለ ይሄም አለ ይሄም አለ ይሄም አለ ምርጫው ያንተ ነው አለ። ፌስቡክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ያስፈልጋሉ። ማለት እኔ ራሴን እንትን ለማለት ሳይሆን perspective በተለይ ሀገር ላይ የሚመጣው ነገር ከሀገር ተቃራኒ አልቆም የሀገር ጥቅም እንትንላለ የሀገር ጥቅም ደግሞ ለማይሆን ከሆነ ለማንም አልመለስም ማለት ነው። እኔ በማንም ቢሆን እናገራለሁ። ማስበው ነገር እንዲህ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ብዬ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይ የሚያሳልፈው። ፌስቡክ እንግዲህ ያው አይከፍልም፣ መሽኩቅ ነው፣ ግን መክፈልም የለበትም ሳስበው። ምክንያቱም መርዝ የሚያስቀምጡ ሰዎች እንግዲህ እንዴት ሊጠቀሙት እንደሚችሉ፣ like የሚወዱ ሰዎች እንዴት ሊጠቀሙት እንደሚችሉት ይቀን በደንብ ማወቅ ይቻላል። እና ያ ነው የኔ ሚና ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አገራችን አሁን ምርጫ እየመጣ ነው እና ያው ውጭ ሀገሮች እንድንመርጥ አይፈልጉም ወይ ምርጫ እንዲካሄድ አይፈልጉም እንድንመርጥላቸው ይፈልጋሉ እና በዚህ በዚህ ያው እኛ ምድር ማድረግ ያለብን የሚለውን አንዳንዴ ላይቭ ለመግባት እሞክራለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አመሰግናለሁ። አላህ ሁላችንም ይባርክ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። አላህ ሀገራችንን ይባርክልን። ዳር ድንበራችንን አላህ ይጠብቅልን፣ ያስጠብቅልን። የሚወዱንን ያብዛልን አላህ የሚጠሉንን ይቀንስልን። የሚጠሉንን ደግሞ ያው ልብ ይስጥልን። ኢትዮጵያውያን እውነት ነው የያዝ ነው በአብዛኛው የሰውን አንፈልግም፣ የራሳችንን አናስነካም። አላህ ጠላት ይቀንስልን። አላህ ጾማችንን ይቀበለን። አላህ ደግሞ ያግባባን፣ ልባችንን ያግባባን። አንዳንድ ልባችንን ያራራልን፣ ቀልባችንን ያራራልን። ይሄድ ነው ለማለት እንፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ።